Всем привет, с вами Ксю. Я часто дома готовлю блинчики, но сегодня я подумала, что же будет, если приготовить блинчики с кока-колой. Сейчас попробуем. Тесто я навожу в бутылки. Так удобнее размешивать и наливать в сковородку. Делаю все, как в обычных блинчиках. Одно яйцо, немного масла. Сахара добавлю чуть-чуть, потому что кока-кола сладкая. И, наверное, блины от нее тоже должны стать сладкими. Теперь кока-кола. Она так сильно пенится. Наверное, нужно немножко подождать, пока пена осядет. А то даже не видно, сколько ее наливать. Добавлю еще немного кока-колы. Дальше муку. Чтобы она попала в бутылку, нужно потрясти воронку. И еще потрясти. И еще. Самое неудобное в таком способе делать блинчики – это насыпать бутылку муки. Но это не особо большая проблема. Пора все перемешать. Для этого достаточно просто болтать бутылку. Do a dance, do a Тесто получилось жидкое, хотя муки я добавила достаточно. Попробую испечь. У меня специальная блинная сковородка. Обычно на ней получаются замечательные блины. Но в этот раз вместо молока и воды у меня кока-кола. Интересно, что получится? Блинчик липнет и получается комом. Да... Похоже, муки все-таки мало, хотя я добавляла довольно много. Такое впечатление, что кола растворяет муку, не делаясь густой. Добавлю еще, может что-то все же получится. Теперь, надеюсь, достаточно. Уже похоже наконец на тесто. Снова ну, попробуйте. Рассекайте по сковородке трудно, получается толстый блинчик, потому что муки все-таки много. Выпекается нормально и пузырится, но вообще похоже на самый обычный блинчик. Мне прямо не терпится попробовать. Вот я напекла блинчиков, и сейчас я их буду пробовать вместе с Кока-Колой. обычные блины. И сейчас я их попробую, и они вроде обычные блины, но со вкусом кока-колы. Вообще кока-колы почти не чувствуется. Они немножко мягкие, вообще как будто настоящие блины. Они есть настоящие, только с кока-колой. Вообще они мне понравились. Надо будет еще испечь. Сабрин, я здесь приготовила очень вкусные блинчики. Не хочешь их попробовать? Ну, давай попробую. Я их, правда, туда немножко кока-колы добавила. Вкус не чувствуется. Но если прожевать, кока-кола чувствуется. Они довольно вкусные. Вкусно ты печешь. Ну, действительно, реально классные блины. Мне очень понравились. Мне кажется, что обязательно надо попробовать. Пишите в комментариях, из чего еще можно сделать блины. И ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться на канал. Пока-пока! Сабрин, Что? не хочешь попробовать мой блин? Нет, не хочу. А ты мой? А ты мой не хочешь? Тогда и я твой не хочу. Ешь сама свои блины. You wrote it.